哎，为什么他打我这叫什么比当年顾辉打我他妈要疼呢？这我老了估计。暗淡了刀光剑影。怎么呼吸才不会被打岔气？之前跟顾辉我们录过这期啊，但还有很多朋友没看过，所以我跟谢教练来演示一下啊。首先呢，他打你的时候，比如他打我左右乱打那种感觉，来吧。 淤血，乱打。为什么我就是打我几下还没什么事儿？为什么你有可能有事儿呢？其实，如果你挨打或者近距离的时候，这个时候你要保持的是鼻子吸气啊，因为如果你嘴吸气的话，你明显感觉到就腹腔就空了，所以鼻子吸气，而且很稳的吸气。 然后吐气用嘴去吐，这个过程中呢，你遭受打击的时候呢，你更耐打一些。但是前提还有就是你平时要做大量的抗阻力训练，什么核心力量对吧？仰卧起坐、俯卧撑，还有平时正常的训练，保持你身体是健康的，然后你才有可能通过呼吸调整到你更加的耐打。所以近距离的时候，当我们战斗的时候，我随时保持我吸气很谨慎、很紧张，鼻子吸气，而且你的腹部永远在近距离要绷紧。 对吧？你说他要打我了，我绷紧。有的时候他很快，你判断不了他是不是要打你，能理解？比如说训练防守，对吧？比如说你看我勾摆，嘣，对吧？常规的，我可能在替换，嘣，马上打身体。如果这个时候你没有反应过来，你没有绷紧肌肉，呼吸没有提前调整好，没有提前做好预判，完蛋，结束，对吧？然后还有一个就是我跟大家说，即使你呼吸你做的很好。 这样去呼吸，身体练得很好，你有可能通过对方的累积伤害，对吧？比如现在打我，不小心挨挨一两拳，那块，对，对？嘣，我挨中了，对吧？然后他继续打我，呃，嘣嘣，我又挨中了，然后累积性的伤害，然后到最后呢，可能到你隔膜受伤，最后你的体能逐渐被消耗，你变得残血，对吧？渐渐的，有可能你还是会体能被耗尽，对吧？但最重要还是什么呀？一学好呼吸，二学好防守，提前预判到他可能会做什么常规性的组合，对吧？常规性的身体拳的组合，OK，所以都要练。 才能把你整体的防御能力提升。感谢收看，我们下期见。